असलम फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं आप लोगों से मुकम्मल सेटअप शेयर करूँगा कि किस तरह आप डेली अर्निंग कर सकते हैं जी हाँ बिल्कुल ये मेरे पास एक एप्लीकेशन है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा इसमें कुछ चीज़ें ये शो करवा रहा है कि किस में आपने अर्निंग करनी है क्या चीज़ें जो आप इसमें रन कर सकते हैं चला सकते हैं बेहतरीन तरीकाकार है इसका बहुत ज़बरदस्त ये एप्लीकेशन है ये आप देख सकते हैं वर्ड हो गया टोटल स्किल्स इसमें है जिसमें आप वर्क कर सकते हैं और डेली बाई डेली अपना डॉलर कमा सकते हैं जी हाँ बिल्कुल कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसमें बहुत ईजी स्टेप है ये सबसे पहले आपने इधर होम पे क्लिक करना है यहाँ आप देख सकते हैं स्किल्स आपसे ये शेयर कर रहा है यहाँ सबसे पहले मैं आपसे कुछ सेट शो करवा देता हूँ ये आप देख सकते हैं सबसे टॉप ट्रेंड पे ये सेट हैं कुछ 99 डिज़ाइन हो गया और उसके बाद फाइवर हो गया फ्रीलांसिंग होगी अमेज़ोन हो गया टील शेयर हो गया ये टोटल साइड इसमें वर्क कर रही हैं सब पे आप काम कर सकते हैं बहुत इजी स्टेप है कोई इतना मुश्किल वर्क नहीं है इसमें ये आप देख सकते हैं कुछ इसने स्टेप बताए हुए हैं जिसकी वजह से आप अर्निंग कर सकते हैं कुछ चीज़ें ये दिखा रहा है आपको कोई इतना मुश्किल काम नहीं है बहुत ईजी स्टेप है ये ये नीचे इसने शो भी करवाया हुआ क्योंकि आपने करना क्या है किस में आप वर्क करना चाहते हैं फाइबर में जो सबसे टॉप है यहाँ से आप रेफ़र भी कर सकते हैं अपने किसी दोस्त को रेफ़र से भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं जिससे आप 200 डॉलर कमा सकते हैं बहुत ईजी स्टेप है ये और इसकी पेमेंट का ये स्टेप है कि बैंक ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं इनसे भी आप अर्निंग कर सकते हैं ट्रांसफ़र हाँ, वाइस हो गया हो गया रेफर के मतलब पूरी दुनिया से आप इस पर अर्निंग कर सकते हैं जिसको आप इन्वाइट करेंगे हाँ, ये शो करवा रहा है कि वी पे अगर कोई कमीशन आपने लेना है तो तीस से सौ फीसद मिलेगा पर टेन मिलेगा और फाइवर पे आप रेफ़र किसी को करते हैं पंद्रह से पचास डॉलर पर रेफ़र मिलेगा नीर पे पच्चीस रेफ़र मिल रहा है अमेजोन पे दस फीसद टोटल प्राइस है स्किल शेयर पे भी सेवन डॉलर मिल रहा है इनवेटो पे भी इसी तरह रोबन हॉट हो गया इस तरह काफ़ी चीज़ें हैं जिस पर आप कमीशन से आप अर्निंग कर सकते हैं इन साइट से आप रेफ़र से भी अर्निंग कर सकते हैं ये बहुत ज़बरदस्त साइट हैं कुछ मैंने यूज़ की हुई हैं इस पर उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग